Bemutatjuk a hálót. A weboldal célja, hogy átláthatóvá tegye a közpénzek elköltését. A háló egy olyan adatbázis, ahol intézményekre, cégekre és személyekre kereshetsz, és megtudhatod, hogy kik, mennyit és mire költenek az adódból. Egy térképre helyezve őket azt is megnézheted, hogy milyen kapcsolatban állnak egymással és más szereplőkkel. Figyeld, hogy mire megy. Az általad befizetett adóval állami intézmények rendelkeznek. Az élükön álló vezetők döntenek a közpénzek elköltéséről. Pályázatokon keresztül szerzik be például az egészségügy, az oktatás vagy az úthálózat fenntartásához szükséges árukat és szolgáltatásokat. Az állam ezen kívül fejlesztési és mezőgazdasági támogatásokat folyósít. Az adópénzek így gazdát cserélnek, az állami szférából a magánszférába vándorolnak. Fontos, hogy ez gazdaságosan és átláthatóan történjen. Mire használhatod a hálót? A háló segítségével megnézheted például, hogy a lakóhelyeden mely cég üzemelteti a buszokat, kiépítette az új iskolát, mekkora EU-s támogatásból mely cég újította fel az iskola előtti parkot, vagy hogy kinek kellene öntöznie a virágokat, és természetesen azt is, hogy kik állnak ezek mögött a vállalkozások mögött. És persze összehasonlíthatod, hogy más hasonló településeken mennyiből oldják ezt meg. Ha az újságok írtak róla, a hálón látni fogod, ha két cég tulajdonosa perben áll egymással, vagy éppen együtt járnak vadászni könnyedén áttekintheted a politikusok, vállalkozók, döntéshozók és a hozzájuk fűződő szervezetek kapcsolati hálóját, ha mindezeket térképre rakod. Néha meglepő dolgokat is találhat. Ez a háló. A hálót a K-Monitor Közhasznó Egyesület működteti. A projekt megvalósításában partnereink a Transparency International és a Társaság a Szabadságjogokért.